Hey Google, how to uh, control the wife? We are also searching. Please update us if you get any breakthrough. ታገለግላለህ? አዎ። አሁን ግን አገልግሎትን ራሱ የምታገለግለው አሁን ሴቶችን ነው አይደለም? አዎ አዎ። ምን ነው እህ ትላላችሁ? አንድ ቦጋለች የምትባል ሴታ ያለው ታውቃለህ? ምን ናት? ጓደኛ ናት። ተናገር እንጂ ጓደኛ ናት። ጓደኛ ናት። ቦጋለች ዋንሰራ ነው አባቶ። አንድ ደግሞ ብሩክ አለች። እሷ ምን ናት? ጓደኛ ናት። አሎን ታውቃታለህ? አሎ ምን ናት? ጓደኛ ናት። አገልግሎቱ እኮ አንዷ ደግሞ አባይነሽ ልበላት አሎን ወይን ወይን ወይን አይዞሽ ሀገር አይዞሽ ሀገር አይዞሽ ሀገር ወይን ወይን ይህ ባኪ አባ salam fa